Són 23 agrupaments. I l'equip de demarcació, mmm, 24. Són més de 1.500 infants i joves. I 450 caps. En total són més de 2.000. Hem dinamitzat la demarcació. Hem fet la trobada de caps i també la trucada. I la lliga de futbol. I hem plantat arbres a Sant Mer. I hem dut la llum de la pau a tots els racons i una formació genial i planíssima de focaires. Foca! Formiga! I un equip de formigadors. I hem fet un curs de manipulador d'aliments. I encara hem tingut temps de fer la revista de la marcació, el cacau. I un llibret sobre el pas, per aprofundir una mica més en les nostres emocions. Hem fet 94 campaments a l'estiu. 17 internacionals. Ens hem remullat. Hem caminat ens hem fet molt amics, molt. No puc, tinc cau. Coneixem la terra que trepitgem i sabem on anem. Cada infant al seu agrupament és únic. La demarcació de Girona també és única. El cau ho peta! El cau ho peta!